ترم محاميه بهيئه مكناس ممارسه مدينه الروض انا التحقت بجمعيه امان للمراه والتنميه الحاجب من سنه 2012 كمتطوعه أه، علاش تطوعت في الاشتغال مع الجمعيه أه، ايمانا وبالدفاع عن القضايا ديال النساء في جميع التجليات يعني الدفاع عن الحقوق القانونيه آه، في اطار الشهاديه ديالي مع الجمعيه تتعلق بالشق ديال تقديم المساعدات المساعده القانونيه بالنسبه للنساء ضحايا العنف اللي كيوجهوا للجمعيه نظرا كتعرف بان كاينه الاميه القانونيه اغلبيه النساء ما عارفينش شنو هما الحقوق ديالهم ما عارفينش المصادر اللي خاصهم يتاخدوها في في اقامه دعاوي ولا في سلوك مسطره معينه من في مواجهه آه، يعني الجاني او او الزوج او آه، يعني الطرف الاخر فقلت لك كما انا كنقدم المساعده القانونيه لهاد الضحايا هادو في جميع المجالات آه، لكن للاسف رغم زعما هاد المساعدات هادي الا اننا كنلقاو واحد الاشكاليه كبيره في التعامل مع مع الحالات ومع القضايا ديال النساء بصفه عامه من اي ناحيه اولا آه، بعدا من الولوج الى المحاكم فاغلبيه النساء كتعرف بانهم امنيات يعني في اقليم الحاجب او في اقليم او في الضواحي يعني كاينه كما قلت لك الاميه يعني كاينه الاميه القانونيه وكاينه الاميه بصفه عامه اذا المراه فاش كتولج للمحكمه كيستعصب استعصى عليها الامر انها غير بعدا تاخذ معلومه كيفاش انها آه، تسلك مسطره من المصادر كما قلت لك يعني ان حتى التعامل ديال ديال جهاز القضاء يعني المحكمه موظفينها قضاتها كلشي يعني كاين واحد آه، واحد التمييز آه، كبير ضد النساء آه، لغويا آه، اقتصاديا اجتماعيا من هذه الناحيه آه، القوانين كذلك القوانين رغم ان كاين قانون مت... القوانين ما كنقولش انا كاين مشكل ديال القوانين ما كاينش واحد الازمه ديال القوانين كثر ما كاين ازمه ديال تفعيل هاد القوانين يعني القانون الجنائي قانون المسطره قانون مدونه الاسره قانون 113 يعني ها القوانين عندنا ولكن كيفاش نفعلوها ونطبقوها هي اللي كاين واحد الاشكاليه وبالنسبه حتى الضحيه ما كاينش عندها واحد التوجيه يعني واش غادي في الحاله ديالها واش غادي نديروا قانون 113 واش غادي نستعملوا مدونه في الاسره ولا يعني كيكون واحد الخلط ديال ديال القوانين ما كاينش واحد التوجيه آه، استاذه سؤال هل هناك ازمه تحيين لا ميزاجور ديال هذه القوانين مع السلطه التنفيذيه ككل او القضاء او تحيين لا ميزاجور يعني كما قلت لك راه الجمعيات كانت كتضعف منذ زمان باش انها تخرج لنا واحد القانون اللي كي آه، كيتلائم مع الحالة مع القضايا ديال النساء يعني راه كنذكر جمعيات حقوقيه ترافعات في هذا المجال منذ 2008 حتى صدور قانون 113 ولكن هذا القانون واخا ما جاش وفق داكشي اللي اللي حنا باغيين كحقوقيين ولا كمحامين ولا كجمعويين ولكن كتلقى بان القضاء واخا قلت راه قلت قبيله ما كايناش ازمه قانون كثرت ما كاينه تطبيق القانون يعني القضاة للاسف آه، ما مكونينش في المجال الحقوقي الدرجه الاولى آه، لان راه كما كتعرف الدستور تيقول بان المواثيق الدوليه تسمو على القوانين الوطنيه ولكن الاغلبيه ديال المحاكم ديال القضاة ما كيستعملوش هاد المواثيق الدوليه وكيستعملوا فقط القوانين الوطنيه واش انا كنشوف بان راه الاغلبيه ديال القضاة ما كاينش عندهم تكوين حقوقي في هذا المجال والاضافه ان حتى المحامين للاسف كاين بعض المحامين ما كيستافدوش من التكوين في استعمال هاد المواثيق الدوليه لان القاضيه شنو كتجيب له ميل فرد داك المحامي هو اللي كيوجد الميل ماشي القاضي حتى المحامي للاسف كاينين الاغلبيه ديال المحاميين ما كيستعملوش المواثيق الدوليه اللي هي اللي كتنصف المراه في بعض المجالات ما كيستعملوش حتى حتى في المذكرات ديالهم ولا في الشكايات ديالهم ولا حتى في القوانين يعني ما عندهمش حتى المام بالقانون ديال 113 واخا كاين الاغلبيه ما كيستعملوش آه،